के <laughs> कहाँ त्यसरी आफै आउँछ त कति हाँस्नु टावर आउँदो रहेछ कि मिजु भाइ के भयो अरे तिम्रो चसै घोज्छ ओहो यार त ए त्यति मलाई यार मान्छे एउटा अम्लो झिक्छन् अब तिमी त्यो मुला झिक्ने त्यसरी कहाँ आउँछ त उयोले चेपेर नतानिकन सियो सानो छ नि त <laughs> कहाँ हातले गोत्ने <laughs> यतातिर भइरहेको चाहिँ कस्तो ठिक त्यता त्यता भोलि घोचाउँला नि त केही हुँदैन भाइ केही हुँदैन <laughs>

त्यो कालो कालो हो क्या भाँचिएछ क्या भाँचिएछ त म के भाँची अहिले थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ कस्तो चसक चसक गरेर